Tem um cachorro aqui latindo, tipo, uma hora da manhã e 30. Isso é muito estranho, mas é, fazer é o que? Tem um cachorro aqui latindo. Então qualquer problema, eu acho que já tem um motivo aí já. Para começar o vídeo, eu acho que é, levem tudo isso aqui na zoeira, por favor, não levem a sério. Tipo, pra ser sincero, o estilo de multijogador de FPS em primeira pessoa, com algumas classes Tipo, não aguento mais jogar algum paladins da vida sem ficar com raiva para que a partida acabe logo, porque né, não acaba aquela. E isso durou pouco, porque depois eu conheci Team Fortress 2, que é um jogo criado em 2007, que foi uma continuação do Team Fortress Classic de 1999. Esse jogo é muito diferente de qualquer outro que eu já vi, Esse jogo é muito diferente de qualquer outro que eu já vi, me fazendo ter mais de 50 horas de jogo em menos de duas semanas. Chega a ser entediante parar de jogar sem pensar em mil estratégias para destruir o time inimigo. O jogo que é meio que o pai do Overwatch Paladins, ou seja, só jogo mod. Desde que quando lançou foi um sucesso total, porém o jogo começou a decair, de onde era mais ou menos 700 mil players simultâneos, que seriam mais ou menos os mesmos números de jogadores do Counter-Strike, aquele jogo lixo, até 70 mil simultâneos, sendo aqui no Brasil coisa de 20 a 15 mil jogadores. Por isso eu pensei que teriam mais experiência no game. E tive, muito pelo contrário. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, assim, de, em videogames. É, por enquanto, provavelmente. Então, se você não conhece Team Fortress 2, conheça esse caos completo. Ele é aquele clássico jogo com diversos modos disponíveis a se jogar, como captura de pontos, que eu não gosto tanto, porém é questão de gosto, então por favor. E captura bandeira, que na verdade é uma maleta chamada de inteligência, porém tome cuidado quando for entrar na partida disso, porque com certeza vai passar boas horas sem conseguir botar o pé na inteligência inimiga. Modo cerco, onde um time leva um carrinho com explosivos até a base inimiga, e o arena, que na verdade é, é um deathmatch e os modos alternativos eu só joguei mesmo de matar robôs, que é bem legalzinho até, não tem muito de diferente desses modos onde você tem que ficar protegendo um centro e aí vão chegando hordas e hordas. Mas é legalzinho, tá? Porém, eu nunca achei sala assim mesmo, só servidores disso. E como o matchmaking do jogo também não ajuda, né? É um lixo. O competitivo é e eu acho que provavelmente ninguém deve jogar isso. E os servidores da comunidade com certeza salvam de fortes em muitos sentidos. Tipo, o jogo é um jogo casual. O máximo de players que podem entrar em cada server são até 32, onde se concentra um grande número de viciados no jogo. Eu no início, quando comecei a jogar, um dos problemas para mim eram os viciados do game. Eu percebi que. Mano, ah, what the fuck? Eles isso não é tão lá um problema, sabe? Tipo, eles são pessoas que ainda têm coragem de ficar jogando um jogo que não tem atualização desde desde quando existiu. E os servidores, por mais legal que sejam, os iniciantes também são solados, sem dó pelos viciados do início ao fim. Mas não pensa negativo, meu caro. O jogo é bem engraçado, cara. É, realmente, o jogo é muito engraçado. Os personagens mandando piadas. É, é isso mesmo, piada. Nossa, tô morrendo, matando alguém. Que na verdade, pensando bem em falar isso, parece um pouco psicopata. Apenas de tu olhar pro teto, mano, fazer uma dancinha, causa o próprio jogo, ver o Heavy comer sanduíche e cada personagem tem várias danças, sabe? Tipo, a gente faz rachar o bico, cara. E, me... e fora da fase de preparação, olha só. Tem gente que começa a dançar e aí com o time inimigo e ninguém mais luta. E aí logo tu corre e dança também e só não vai usar o pai e taca fogo todo mundo, né, seu O divertido é que o jogo não, tá, não é tão focado em magia como outros games. Mas é claro que se eu quisesse jogar jogo com magia, eu jogar Genshin Impact, claro, mano. Aqui, aqui não é lugar é, aqui não, tu não fica com medo de tomar ult do inimigo, porque mesmo cada personagem tendo habilidade, entre aspas, esse não é o foco principal do jogo. É mais na questão de, bom, tu bolar um, uma boa estratégia e ajudar o time. E fora o problema com os próprios players do TF2, pra quem não sabe, TF2 é uma maneira preguiçosa de falar de Team 2, a minha experiência foi incrível, magnífica, quer dizer... Os gráficos do jogo são incríveis, o estilo cartunesco das armas, dos personagens e do próprio mapa em si, muito bonito e marcante. Sabe, nenhum jogo da Valve ou que eu já joguei foram tão parecidos com ele nesse sentido. É literalmente uma característica própria do jogo. E, sabe, as soundtracks também são viciantes, os dubladores marcantes, o som das armas, que é totalmente diferente também de qualquer outro jogo, sei lá, cara. Apenas de tu segurar a arma no TF2, de quando tu mata alguém, quando você e você tomar dano de queda. Caraca, é uma sensação muito realista. E tipo, quando você mata alguém, dá, dá um ar que você conseguiu alcançar aquele objetivo que você estava tá percorrendo por tantos anos. Tanto você sente bem, quanto às vezes chega a ser engraçado. É muito doido. Aqui tem nove classes no total também. Na verdade, é a parte que eu tava mais com mais vontade de falar. Sendo de desenho ataque, defesa e suporte. Cada personagem tem três armas. Uma primária, secundária, dividida em comum ou única, tem melee para combate corpo a corpo. Dentro de ataque tem um scout com sua velocidade pelos duplos ou triplos, dependendo da arma. O soldier com lança-míssel consegue fazer rocket jumps pelo mapa, ainda assim explodir os inimigos. Pyro, com seu lança-chamas, sua incrível habilidade de rebater certos projéteis faz dele um zumbi nos defesas temos o Heavy, aquele Gura, uma metralhadora pesadíssima que faz um grande estrago para ajudar quem estiver atrás. O Momen pode jogar minas pelo mapa e com apenas o clique do botão direito do mouse faz a magia acontecer. E o Engenheiro, que pode construir coisas, né? O que, é que você pensou que ele podia fazer? Pelo amor de Deus, ele constrói teletransporte, é, sentinela e é fornecedor de vida. Pra acabar, tem um de suporte, que tem um sniper, que faz aquilo que todo sniper faz, nem pergunte. O Magic, que não só cura, mas também tem uma incrível habilidade chamada de Ubercarga, onde deixa temporariamente você e seus aliados sendo curados. Mortais. E não só isso também, ele atira seringas. Olha que maravilhoso. Pra terminar, a classe que na minha opinião é mais divertida para os iniciantes, mas não significa que ela é mais fácil de usar. Nem de longe lá mais fácil. É, é então, sim, o Spike, com sua habilidade de ficar invisível e de se camuflar dos personagens inimigos ou do seu time mesmo, pode utilizar seu canivete ou revólver para apunhalar os inimigos pelas costas, estando distraídos ou não. E para não esquecer, ele ainda tem um sabotador que pode destruir as construções de engenheiro. É nesse ponto, né, cara, eu fico até triste pelo, pelo engenheiro. Tanto tempo para construir algo para depois chegar um, é, um spy, destruir tudo ali e vazar. É muito bobão, cara. Como tem pouca atualização, o jogo cada vez ficando mais repetitivo e as pessoas vão desistindo. Porém, que é aí que entram os youtubers, porque as pessoas que, na maioria das vezes, desistem de jogar Team Fortress, o mais recomendável é, depois de algum tempo, ela voltar a jogar de novo, porque ela novamente vai sentir aquela sensação de jogar em um mapa do Team Fortress. E os youtubers, eles ajudam nisso bastante, mostrando mods, é, habilidades, coisas que você olha e pensa, maluco, eu preciso muito fazer isso. E tem muitos pontos negativos o TF2, por mais que seja tão bom. Pagar para falar é um completo absurdo. Eu queria aqui continuar infernizando o Magic, chamando ele gritando que em Spy na base. Pare, eu não posso. Valve é um lixo, gente. Brincadeira. <laughs> Pelo mais que seja verdade, isso não é um ponto negativo. É o mesmo matchmaking ruim, a falta de updates, negócio do game, os critical hits, que é bem aleatório, mas eu não acho isso um real problema. Então, Vou esquecer isso, <laughs> vou esquecer isso. Eu gosto muito de fazer vídeos desse estilo, é muito difícil, já que tem um pássaro aqui que tá piando uma hora da manhã. Opa, opa, opa, calma aí, cara. Você esqueceu que nesse jogo a Valve foca muito em adicionar cada vez mais as caixas, que são literalmente loot box no game. Porém, é preciso de chaves para abrir essas caixas. E olha só, quem diria? São pagas. E é a explicação do porquê isso acontece é que quase tudo nesse game é praticamente pago, já que ele ficou free to play uns anos depois que lançou. E para acabar, tem também a dificuldade de jogar no modo multijogador, que é muito burocrático. Com certeza você vai passar mais boas de umas horas tentando descobrir como jogar essa bagagem com seu amigo. Mas antes desse vídeo realmente terminar, por favor, passe no Taverna das Raparigas, que não é meu servidor, é servidor do André Khan, onde o foco é entreter os membros, onde todos serão aceitos, focando em formar uma comunidade. Lá tem sorteios, vaga na staff, é uma comunidade foda. Cara, essa parte do roteiro ficou meio zoado. É, quer dizer, <clears throat> então foi só isso, não dê like nesse vídeo e tchau!